互联网用户在去世后留下了大量的数据，称为数字遗骸。有研究表明，脸书即便是自现在起不再有新用户，那么至少有十四亿用户将在二一零零年之前过世。 若人以目前的速度继续扩大用户规模，这个数字将超四十九亿。利用数据技术重现死者，是当前数据科学家正在努力的一个方向。经预测，与逝者进行数字互动很有可能在十年内成为主流。那么，我们会数字永生吗？数据点阵将在下期视频中解读，敬请期待。订阅、分享。